Здравствуйте! Сегодня мы проведем опыт. Для опыта нам нужна газеловка и жаловый болт. Как этот блок мы опустим в газировку. Листом. Оставим его, э, э, его на ночь. Давайте посмотрим, что произошло с болтом за ночь. Сейчас Вот так. Тайм-ка. Но грязь все-таки отваливается. Попробуем открутить болт. Это так грязь снимается. кашу ставлю. Как видим, Гриловка очистила от, от болт. Это значит, что Козеловка видна для детских живочков. Всем пока!